सांप के बच्चे वफादार नहीं हो सकते बुरे दोस्त के साथ दोस्ती ना करें और अपने नसल को डाबा ना लगाए कड़वे कुएं कभी मीठे नहीं हो सकते चाहे तो उसी में लाखों गुड़ गुड़ डाल दो कवे के बच्चे कभी आंस नहीं बना करते चाहे तो उनको मोतियों की गिजा खिलाते रहो सांप के बच्चे वफादार नहीं हो सकते चाहे चुनू में दूध ही क्यों ना पिलाते रहो کا بھی تربوزہ نہیں بنتا چاہے تو اس پاس کو کے جا کے جا کے جاؤ